つ預かり所でしたら。いやあ、ちょっと待ってください。すいません。もしもし。定期券をお伝ください。すいません、急いでるんですけど。あ、どうも、すいません。あの、一応ご本人のものかどうか確認させていただきますんで。え、 忘れたって言ってるでしょでもこの定期券昨年の末で切れてますよ2週間も過ぎてますよ二個的な遺伝子随分難しそうなもんですねなかなか面白いですよこれは何だパロットフェザーとマクランドラ観葉植物 はあ一体あなた何の仕事してんですか生徒手帳を見せてくださいどうして忘れたんです生徒手帳困ったねそれじゃこの定期があなたのかどうか確認できませんねその制服は日向女子ですね学校に連絡するんですか確認ですちょっとあなた何するんですかいやあつまり 教師なんですあ春の木漏れ日の中で君の優しさに埋もれていた僕は砂にしたんだよね最近の女子高生ってどうなのかな その言い方はおじさんっぽいか要するに務まるのかなってちょっと心配でねずっと大学の研究室にいて教職一応取っといたけどまさか本当に教師になるとは思わなかったからあところで君何年生今朝のことを担任に言いつけようってんじゃないよ 経験あるからそれで切れてるの忘れて新学期そのまま乗っちゃったって信じるのえ先生はあっちからよえああそれじゃ心配だらないよ私がいるもん私が全部守ってあげるよ 守ってあげる運命はほんの小さな出会いで変わると人はよく口にするその言葉に従うなら僕の運命は紛れもなく変わっていった高校教師になった冬の朝皆さん出会ったこの少女によっておめでとうございますえー、新学期を迎え 3年生は進学就職にといよいよ本番を迎えますくれぐれも健康に注意し風邪などをひかないようにしてくださいそして2年生はこの3学期中に将来の目的を明確に捉え万全の体制で3年の新学期を迎えることを希望しています、はいえー また春からは新入生も入学してきます現12年生はその模範となるように学業やクラブ活動を務めていただきたいと思いますそれでは新任の先生をお一人紹介しますあ、鈴先生 生物を担当します羽村羽村隆夫と言いますよろしくお願いしますよろしいですかあはい他に先生方連絡事項ありませんかそれではね、えー、こちら英語の藤村智樹先生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 彼とはあんまり付き合わない方がいいですよはいやいろいろと問題ありますからあ宮原先生申し訳ないんだけどね、はい、浜田先生ね新校舎の生物室に案内してあげてくれますか私がですか、私これからちょっと校長室に用があるもんですから、うん、それじゃあの浜田先生あとは独身の宮原先生ね <laughs> よろしくはい腰巾着が田村先生あはい 生徒数は約420人約というのは登校拒否の子や中途退学の子がいて流動的なんですああ偏差値レベルとしてはそうですねまあ中の上っていうところかしら多摩にあるうちの短大の方にそのままエスカレーターする子がほとんどなんで受験指導はしなくていいんですけどね独特な匂いがするでしょう 若いフェルモンと柑橘系の匂いがごっちゃになったようなはああ生物の先生ですから詳しいですねあいえ女子校ですから PTA や学年会議で一番問題になるのが生徒の性的な問題なんです他校の男子生徒との付き合いはもちろんですけど 特に生徒と若い独身の先生との恋愛あいや薬品戸棚のキーと備品の目録はそこに置いてあります責任は羽村先生ですからよろしくはい今朝正門で生徒と何かあったらしいですねあいや早いんですよそういう噂って 先生も私はよく知らないんですけどそういうことでクビになったらしいです教科書はどこら辺まで進んでるんでしょうかああ泉先生っていうもう一人の生物の先生にお聞きになった方があそうですね 高校生くらいの女の子って異性としての対象が限られてるから若い先生にそういう感情を持つってことがごく当たり前なんですねええ恋愛にどちらが加害者というのもおかしいんですけれどもそういう視界の狭さにつけ込むっていうのはやはり教師の方に問題があると思うんです今、教師になるのも割と狭き門になってますよね中学高校大学って勉強勉強って押しつけられて限られた世界しか知らない人間がなってるから 社会的なモラルっていうのは欠如してるのね一番なくちゃならないのに羽村先生はどうはいやっぱり若い子の方が好きあいや普通な。 何かわからないことがあったら私に聞いてくださいねはい宮原先生に目をつけたみたいねえ私も行かなくちゃじゃあねああ君2年 B 組二宮真由出席番号22 大型カニだあいやまたね春の木漏れ日の中で君の優しさに るわけないじゃないかよかった先生の遊びに行ってもいいそれはちょっとまずいんじゃないかね羽村先生、私も今度テニス部に入ろうかな不純な動機はパスだ純粋な気持ちですよどうだかほらお前ら離れてるんとこでってないで先生ってますアイドル並みの人気ですね羽村先生はいちょっとこっち そのうち先生のとこにも入りますよこれほどじゃないにしろ はいここで1枚取ってはいでどうだったね高校教師初日の感想はああいやまだ授業をしたわけじゃないですからはいチャービル終わり資料をいちごの成長点に変えて僕やりますいや教師になるというのも昨今なかなか大変なんだよそうらしいですねあそこの理事長というのは高校の先輩にあたってね ちょうどうまい具合に空きがあったしかし僕は分かってるよ研究室に残りたかったという君の気持ちはね前のデータ持ってきてくれるかはいしかしここの卒業生を優先してしまうというのも分かってくれるだろう心配しなくても春にはまた戻れるようにするから本当ですかおいおい 私が未来の娘婿に嘘を言うはずはないだろう終わりましたそれに君には一つ大きな借りがあるしな論文のことでしたら僕は決して誰にももちろん先生の助言があって 書き上げたようなものですけどほんの3ヶ月だ万物の霊長たる人間の若い DNA を観察すると思えばあながち無駄な期間でもないだろう 相手と握手するように、はい、体を大きく開いてはい、はい、相手をよく見てな、はい、よく見てこの振り方あはいこの振り方はいわかりましたオッケーはいどうもありがとうございましたおい次ねこの色藤村先生に会うと思わないちょっとじじくさいけどね けど赤や青じゃバッティングしそうじゃないなんたって競争率高いからできたいいなあ由はあの生物の先生は今んとこライバルいないからそんなんじゃないよ私も乗り換えよっかなだね冗談よ私は藤村先生のが断然いいもん何か用ですかあんたは関係ないの いいからっつってなよあんたさ挨拶もろくにできないわけそのくせ朝から色気づいちゃってさ新任と早速イチャついてんのかよ睨むんじゃないよ何これバカじゃないこいつガキ えー、6人の人に血液を取ってもらいましたがどうかなあどうかな何型か分かったちょっとうんこれは君のかちょっと覗いてごらん、えー、B 型血清を混ぜた方に凝集反応が見られますということは A 型かそう AB 型凝集源としての A が存在するということだからねえー、次はあれ もう時間か説明の方が長すぎたかなえー、じゃあ今日はこれまで先生まだノート取ってないんですけどあそうだったよねえー、あじゃあハンデ一人の人がノートを取ってください後の人は顕微鏡とこのスライドクラスを片付けてもらいます、えー、顕微鏡はカバーをかけてそのままにえー、スライドクラスの方はこちらのビーカーにお願いしますどうでした初授業の感想は <laughs> あっという間に時間が過ぎて大幅に延長しちゃいました生徒が一番嫌う授業だなそれはノートを取る時間を計算しませんでしたプリントしてね後で配ればいいんですよああそこまで生徒にこびる必要ないやろ新庄先生のように切られたくないですからねほら例えば大学入試前だと3年生は体育の授業なんか自習にしてもらいたいでしょうええ そういった頭が働かないから嫌われるんですよ夫も生理的にも女の子に好かれる顔とは言えないんでしょうけどね前の学校ね体罰が原因でクビになったらしいんですよけどさあんなことしておいてこのままあいつら前のことほっとくわけないと思うよ 先生につけたりしてもそのままのみたいなもんだからねああだから女子校入るの嫌だったのよねなかなか彼氏もできないしさ驚愕ならできるのうんこういう時驚学だったらかっこいい先輩とか助けてあいるじゃないそういう先輩どこ行くのよいいから早く でしょ受験前だってもクラブ続けてるんだから気合が違うわよ佐伯先輩に言えば一発よ馬の人には何にも言えないんだからねえあそこにいる子なんていう子あどっちですか背の高い方 2B の二宮って確か眉ってなんか難しい字の名前で あなあいえあそういえば土曜の夜のあ盛り場の見回りやろはいついてないの俺とペアナンははいあいえそれじゃあお先に。 Ano kuha 大丈夫うちこの近所なのうん何丁目 四丁目あそう4丁目向こうだよえそうだよさよなら 魔しますしたばっかでまだ整理してないんだ かりねコーヒー一杯飲んだら帰るんだよあれ切らしてるわジュース持参してるからあじゃあそれ飲んだらね 飯何ああこれは月のかけらだよ月ってウサギが餅ついてる月そうへえ知ってる月はね毎年少しずつ地球から離れてるんだよえつまりね地球の引力が年々弱まってるらしいんだそうなるとどうなるのだんだん体重が軽くなって空を飛べるのね 僕たちは死んでるよ5000億年以上もしたらもしかあもしかしたらそうなるかもって話だからねそれでもいいなんか嬉しいもん <laughs> 何いやおちょこら村上ひ美知ってる C 組の子だダメだよ悪いだろこんな顔してんだよいいからこら ほらごめんなさいもう帰った方がいいよまだ全部飲んでないもん先生お腹すかない味しねあずいぶん早かったね思ったより道空いてたの 車外に止めといても平気かしらああらどなたかいらっしゃるの生徒が遊びに来てるんですこちら三沢千秋さんえっと二の二宮あゆあはじめましていいの女性と引っ張り上げて <laughs> そんなんじゃないですよ式場のパンフレット集めてきたの 高尾さんそれとクルーズだから夕食ね用意してきたのどうせ何も揃ってないと思ったからうちで作ってきたのよあこれはすごいや <laughs> よかったらあなたも一緒にどういっぱい作ったのよあ帰るおいあちょっとごめん 婚するんだああうん好きなのあ気をつけて帰りなバカ 意外若い子に人気あるのね <laughs> そんなんじゃないですよこれ買ったのああさあ食べましょうよしとああこれ本当にうまそうだ 妊娠してるねえ何ヶ月だあの私どうして契約違反なのは分かってますすいませんけどほとんど見た目にはおめでとう先生 日事務所に電話してすぐに代わりの公用募集に行ってくれないか随分遅かったじゃないか 안녕하세요. 어, 너무 놀데 学だけじゃなくてでもあるんですねマスコミようがとるやろテレグラの売春とか覚醒剤とかまさかうちの生徒はそんな学年懇談会で決まったことやああれうちの生徒や変わるもんですねもっそと今日なおっさんはいありがとうございます ありがとうございましたあいつらどこ行きよったんやはい行きましょじゃ行こうなんか刑事みたいですね新庄先生ご結婚は離婚したあ ねえうちのクラスの斎藤この間原宿でスカウトされたんだってけどねよく聞いたら AV なんだってさああなんか面白いことないかなねえ映画でも見る でかくなるって先生そんな堅苦しいこと言うなよ今時中学生だってカラオケぐらい来るよこんなんと付き合うてんだもう学園の前ほら行けちょっと待てよこんんちゅうのどういう意味だよ教師がそんなこと言っちゃっていいのかよおい行け何しょうがんだこの野郎おい行けほら行けもうおい来いけほら先生 前の学校でも暴力沙汰起こしたんでしょ今度やったら免許なくなりますよええから話せよ新庄先生ええから話せ何がお世話しゃ言ってんだよほらほらほら タクシーなんか乗るんだもんびっくりしちゃったよあ見て見てあのカップルあのハゲ王子じゃ不倫っていうよりお金絡みだなやっぱねえ今って一月の相場ってどのぐらいなのかなねえいつまでいるのさっき帰っていいよ付き合うよ付き合うけどさ家に帰っても面白いことないしけど真夢にこんな趣味があると思わなかったな とノーマルなカップルって感じだねうちですればいいのにねああ中でカラオケとか歌っちゃったりしてるんだねきっと最えないやったな。いや 滑り台から落ちてしもてな複合損傷とか言うて神経がいかれたらしいわ うちょっといいでしょ、うほな毛布取ってきて冷えたあかんやろほな取ってくる高弘滑り台から突き落としたん俺の生徒やったえ信じられんかもしれんけどなこれでも前までは生徒に好かれる教師やった生徒はタバコ吸っったら言い返さるぐらいの物分かりのええ教師やった 生徒が登校拒否を起こして公園バラバラしてても黙って見逃せんなとこあったんや新聞は買い取ったわ幼児虐待って俺があれの足一生ダメにしたんや大人はな子供分かる必要ないねん 教師はな好かれようとしたらあかん嫌われるぐらいがちょうどええあ僕はずっと教師を続けるつもりはないんですあありがとう春には研究室に戻るんですあねえそうかねえそれとはなんか工く君いらんこと言ってしまったないえあねどこまで話したっけ、あじゃあねペンギンの話はそれぐらいにして 勇敢なミツバチの話してあげるねえ、うん、あ俺それ知ってるわえいやこれ奥が深いんですよ本当はあのほらよく蜂に刺されてさこんな腫れる人いるでしょすみませんじゃあ傘借りてきますあ また違う話を聞かせてあげるよ約束やで自分のかつて出会った教師たちのことを思い出していたしかしそれもほんの一瞬だった 理想の教師像を模索するなど自分にはどうでもよいことだ 難に時を過ごし春からは自分の研究と平凡で穏やかな家庭を築くんだ平凡それこそが僕の理想だ優しい時の流れはいつもそこに用意されているのだ ってたの一体いつからいっぱい待ったのどうして分かんないけど会いたかったの先生に会いたかったの木漏れ日の中で君の